Ähm, man hört ja immer zu, wenn Sie hier die AfD oder besser die NPD-Lyrik hier vortragen, wird es ja auch nicht besser an der Stelle. Und ich könnte, ja, die Tage gab es ja mal eine Untersuchung und das passt zwar nicht zu Flüchtlingen, aber komischerweise ist Ihre Partei dort stark, wo wir die meisten Corona-Probleme haben. Und vielleicht sollten Sie da mal anfangen, über sich nachzudenken das, was Sie eben beschreiben, ist eine Spaltung der Gesellschaft. Weil eins ist klar, und das sind ja, glaube ich, alle anderen, dass wir eine plurale Gesellschaft haben und dass wir versuchen müssen, die Integration voranzubringen. Ansonsten sollten wir auch die Mauer der DDR wieder bauen. Das hätten Sie jetzt zum Schluss sagen müssen. Und ich wohne in einem Stadtteil, wo wir seit 40 Jahren Integration machen. Und Sie können sich ja mal dort nicht nur zu Wahlzeiten sehen lassen, sondern mit beteiligen dabei, wie wir Integration machen in dem Bereich. Und ich lehne es auch ab, sozusagen kalten Moor als Brennpunkt und das Problem zu bezeichnen. Da ist eine Vielfalt auch in den Schulen. Sicherlich, da haben Sie recht, es müsste mehr die Landesschule oder das Land tun für die DATS-Klassen und für die Bildung. Alles es als 18 sind alle äh, kommunalen Zuständigkeiten und vor allem auch die Landeszuständigkeiten wieder zum Normalbetrieb übergegangen. Durch Kürzung der Flüchtlingshilfen, durch Kürzung der Lehrerstunden und nicht Akzeptanz, dass zum Beispiel Schüler länger brauchen in einer Schule und dass ein Azubi auch fünf Jahre brauchen, nicht drei Jahre. Da können wir lange drüber reden, dafür bin ich auch dabei, aber alles andere bringt nichts dazu, äh, hier diese Thesen vorzutragen. Und da müssen wir dran arbeiten. Und das vermisse ich im Übrigen auch alle, die hier diskutieren, vermisse ich im Alltag im Klein-Klein sich einzubringen, sei es eine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben, ich nehme jemanden auf und versorge ihn, das könnte man nämlich sofort machen, der kann morgen ausreisen aus Griechenland, wenn jemand das unterschreibt und zweitens, ich kümmere mich um mein Flüchtlingskind und begleite ihn in die Schule. Wie es übrigens viele Ehrenamtliche machen an der Stelle, aber ich sehe hier kaum jemanden, der das aus diesem Raum macht. Jedenfalls nicht die geredet hat. Die habe ich nur irgendwo gesehen. Das zweite, das gibt ja auch So, wenn wir dann nochmal auf das System abheben an der Stelle und sagen, wer, wer kann das lösen? Und vorhin war die Frage, wo wird das diskutiert, in welchen Gremien? Wir diskutieren beim Deutschen Städtetag, äh, beim Niederländischen Städtetag mit der Landesregierung bald jedes Mal bei jedem Treffen darüber, wie wir das Problem Moria lösen können. Ich darf im Übrigen ja erinnern, dass dieser Punkt im Oktober nicht auf die Tagesordnung kam, weil eine Rednerin der Grünen nicht anwesend war. Und dass wir heute erst über dieses wichtige Problem von vor Weihnachten diskutieren. Herr Postaber und ich weiß nicht, wie Sie damals bei der Tagesordnung abgestimmt haben, für die Aufnahme oder für das Verschieben an der Stelle dafür. Sehen Sie, und wir hätten das, und da hätten wir bewusst auch was sagen können, dort diskutieren können. Äh, und jemand anders hat hier im Raum erklärt, nämlich Herr Blank, äh, unser Redner ist nicht da, für uns ist das zurzeit nicht relevant. Das muss man auch mal zur Wahrheit heute sagen, äh, wenn hier aufgestanden wird und moralisch der Finger gehoben wird. Da waren nämlich alle anderen bereit, darüber zu reden. Wenn ich mal die Diskussion sehe, wir haben zurzeit, die Bundesregierung hat sich bereit erklärt, übrigens ähm, wenn man mal schaut, was ein Wahlkämpfer in Baden-Württemberg dazu sagt, der sagt, ich unterstütze die Kanzlerin bei der europäischen Lösung und bin bereit, wenn der Bund die Entscheidung trifft und die EU, entsprechend Flüchtlinge aufzunehmen. Erklärt nicht, dass er zusätzlich aufnimmt. Und der Herr Grüne, halb oder ein Drittel grünige Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, erklärt natürlich im Rahmen der europäischen Lösung macht er das. Und der Ministerpräsident von Thüringen bringt einen Antrag in den Bundesrat ein, dass Möglichkeit sollten die Länder sein und zieht aber den Antrag zurück, weil Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und alle anderen dem nicht zustimmen. So, die Rechtslage hat sich also nicht verändert. Der Bund und die Länder sind zuständig für die Aufnahme der Menschen. Und das bedauere ich, da kann man mehr machen. Ich bin auch der Meinung, wir haben immer erklärt, wir würden mehr aufnehmen. Und dann komme ich mal auf die niederländische Ebene. Da gibt es ja auch eine große Landesstadt, Hauptstadt, die erklärt, wir nehmen mehr auf, auch Bündnis beigetreten. Wenn man in die Bilanz guckt, haben sie eine vierstellige Unterquote in der Aufnahme der normalen, normalen Aufnahmen, während wir eine Überquote haben. Das, ich will nicht sagen, weil wir mehr haben, nehmen wir auch weniger auf. Wir würden ja auch mehr aufnehmen, aber dann sollen doch die, die in diesem Bündnis, das hier immer so an die Wand gemalt wird, sollen doch endlich mal ihre Quote erfüllen. Ich könnte noch ein paar andere Städte aus diesem Kreis in Niedersachsen nennen, äh, wo eine Unterquote ist. Und denen geht, tritt man nicht entgegen und sagt, lieber Herr Oberbürgermeister Hohlein, wir nehmen doch endlich mal mehr auf, sondern äh, wir werden hier sozusagen in die Ecke gestellt und äh, sollen mehr machen. Und ich bin auch dafür, mehr zu machen im Rahmen des Aufnahmekriteriums. Wir haben nämlich zwei Problemfelder in dem Bereich. Das eine ist seit einem Jahr im Lande Corona. Wir können nicht selber die Corona-Tests durchführen bei Flüchtlingen, das geht nur über die äh, entsprechenden und Strukturen. Wobei man ja sagen muss, bei den Flüchtlingen, die über die Seebrücke kommen, die also gerettet werden über Italien, die, auf der, die, die Verteilung funktioniert ja. Wir können Ihnen nachweisen, wie viele Flüchtlinge wir aus diesem, auf diesem Wege bekommen. Das Problem sind zurzeit die Flüchtlinge im Moria, dass sie nicht äh, verteilt werden über Griechenland, weil Griechenland nur die rauslässt, die auch schon eine Anerkennung als Asylbewerberinnen und Asylbewerber und die Kinder, mit den Kindern haben sie auch Probleme, sie freizulassen. Wir haben übrigens ja auch Kinder in der Quote aufgenommen. Und müssen wir heute also schauen, wer kann die Corona-Tests machen. Corona-Tests können nur vor Ort gemacht werden und dann über Bund verteilt werden. Und dahin ist das heute, sage ich ganz offen, ist das Sicherheitsproblem, das mögen Sie nicht hören. Aber wenn Sie mal schauen, äh, im letzten Jahr von Hanau bis sonst wohin, wo Menschen ähm, Anschläge verübt haben, dann muss man vorher auch Menschen über die Sicherheitsteste laufen lassen, weil wir auch wissen, dass sich unter den vielen, vielen Geflüchteten, die zu Recht zu uns kommen wollen, auch zwei, drei schwarze Schafe verstecken, die wir nicht abfangen können, wenn wir jetzt vor Ort machen. Wir können keine Sicherheitsteste durchmachen. Auch ohne Glück, du kannst das nicht äh, an der Stelle und das kann man nicht machen. Und jeder, der die Problemfälle verweist, muss auch sehen, was dabei rauskommt. Also und das ist die gleiche Absprache mit dem Bund, mit den Ländern. Und das, äh, unser Innenminister sagt ganz klar, er nimmt die Leute auf, wenn sie auf diesen Wegen kommen und wir würden noch mehr aufnehmen. Warum hat, haben wir eben gesagt. Aber ich lehne es immer ab und ich wehre mich dagegen, dass bestimmte Städte und Gemeinden nach vorne gestellt wird. Und ich würde wirklich mal überall nachfragen, wie ist die Unterquote und wie viel habt ihr tatsächlich zusätzlich aufgenommen. Jetzt kommen wir mal nach Lüneburg und Frau Steinrück und Sinn sind seit 16 durch die Stadtteile gezogen, haben dafür geworben, Menschen unterzubringen. Ich habe manche äh, Stadtpolitiker nicht gesehen an unserer Seite oder im Publikum. Es waren sehr wenige da, die uns unterstützt haben, vor allem als wir ganz zum Schluss richtig einen auf die Mütze bekommen haben, in Hecklingen, in Ochtmissen, in Ödingen. Manche habe ich nicht gesehen, auch die heute hier geredet haben. Die aufgestanden sind und haben gesagt, der Oberbürgermeister hat es recht. Nein, ich habe manche Leute aber gesehen aus, diesem, aus dem Rat, als es darum ging, Flüchtlingsunterkünfte zu bauen an bestimmten Stellen oder als wir ein Nachbarhaus erwerben wollten, und das plötzlich nicht mehr an uns verkauft werden sollte. Das gehört auch dazu. Und wenn wir über Wohnungsbau reden, mein lieber Ulrich Blank, dann sagst du ja, Flüchtlinge für Container bist du, aber nicht für festen Wohnungsbau. Und das ist doch eine Scheinheiligkeit, die hier wieder zutage kommt, dass man Dinge einfordert, wo wir wissen, dass es nicht umzusetzen dann lass uns morgen hingehen, den Bebauungsplan hinter der KVG vorantreiben und bauen 40 bis 80 Wohnungen für Flüchtlinge, wie wir 2015 gewollt haben. Nein, ich, ja, und ich sage so laut, dass du Flüchtlinge in Container unterbringen willst, werden wir sagen, und das höre ich auch von den Damen und Herren der Seebrücke, dass Flüchtlinge in angemessenen Wohnraum unterzubringen ist. Wer einmal in Container gewohnt hat, der weiß, was das bedeutet und irgendwann muss man da auch rauskommen. Und ich finde, wer seit sechs Jahren im Container wohnt, der muss auch rauskommen. Und da, Herr Postava, bitte ich auch mal, stellen Sie doch mal so einen Antrag. Wir bauen dort die Wohnungen und dafür äh, verzichten wir auf die Container und bauen die Container. Und zwar an den Stellen, die wir auch identifiziert haben. Das hat natürlich auch etwas mit Zivilcourage zu tun vor Ort, nämlich den Bürgern in Bürgerversammlungen genau vor Wahlterminen wie 16 zu erklären, jawohl, ich baue hier Wohnungen nicht, wie es 16 passiert ist, an der Stelle zu sagen, ich sorge dafür, dass hier nicht gebaut wird. Es waren übrigens auch CDU-Mitglieder dabei, muss man auch fairerweise sagen, die dort kandidiert haben und die das dort auch erklärt haben. So, und, und das finde ich, wenn wir diese Ehrlichkeit haben, versuchen vor Ort die Leute zu unterstützen und sie einzugliedern und wir sind nebenher auch, wir haben die Kinder freiwillig aufgenommen. Das ist also ein, haben wir lange mit dem Minister geredet, dass wir äh, vier Kinder bekommen aus diesem Programm. Und ich würde morgen auch über die Quote mehr Leute aufnehmen und sie unterbringen, wenn wir Wohnraum haben und wenn wir Menschen haben, die mit uns das gemeinsam machen. Und ich finde, das ist Christenpflicht und Politikerpflicht sich darum zu kümmern und zu sagen, jawohl, ich bin bereit mitzumachen und nicht hier nur Reden zu halten, die eigentlich am 1. Oktober hätten gehalten werden müssen, aber die ich damals nicht wollte, mein lieber Ulrich Blank, und wo ich dann vier Monate warte und in vier Monaten das Problem diskutiere, was eigentlich im September, Oktober äh, dort auf der Tagesordnung war. Da bin ich bei Ihnen, Herr Pastor, aber äh, was dort war, war eine Sauerei, was dort abläuft in Griechenland, da müssen wir auch protestieren. Aber da müssen wir auch bereit sein, vor Ort das umzusetzen im Rahmen unserer Möglichkeiten und nicht etwas fordern, was nicht geht. Das muss man auch deutlich sagen, das müssen Sie auch mal vielleicht auf Ihrer Parteischiene mit Ihren Forderern diskutieren. Äh, da fällt mir vieles zu ein, was ich dazu noch sagen kann.